Setelah penayangan episode 13 drama Penthouse, banyak spoiler yang bertebaran di kalangan penggemar. Selain itu pada preview episode 14 drama Penthouse kita melihat seseorang yang terlihat seperti Sim Suryon sedang mengendarai mobil sport. Apakah wanita tersebut benar-benar Sim Suryon? Wanita yang terlihat seperti Sim Suryon tersebut terlihat berambut pendek sama seperti Na dalam video sebelumnya drama update mengatakan jika Sim Suryon akan memotong rambutnya dan memutuskan untuk hidup sebagai Naegyo. Jika memang wanita tersebut adalah Sim Suryon maka bisa dipastikan Sim Suryon selamat setelah didorong oleh Chon So Jin ke tengah danau. Kondisi Sim Suryon dan Oh Yun Hee sangat berbeda ketika jatuh ke danau tersebut. Oh Yun Hee mengalami luka di kakinya saat jatuh ke danau, sedangkan Sim Suryon tidak memiliki luka. Jadi bisa saja Sim Suryon berenang ke tepian atau sudah mempersiapkan segala macam hal di tengah danau tersebut. Jika kita ingat pada episode 2 season 3 drama Penthouse, saat Oh Yun Hee dan Sim Suryon mendorong Chon So Jin ke sungai, Sim Suryon telah mempersiapkan penyelam untuk menyelamatkan Chon So Jin. Jadi bisa saja Sim Suryon mempersiapkan hal yang sama. Sim Suryon pasti sudah berpikir tentang apa yang harus dia lakukan saat menjebak Chon So Jin. Sim Suryon juga tahu bahwa Chon So Jin adalah seorang penyihir gila yang bisa melakukan apa saja. Berkaca dari Oh Yun Hee yang didorong Chon So Jin, maka Sim Suryon pasti mempersiapkan hal tersebut. Jadi kemungkinan besar wanita berambut pendek yang mengendarai mobil sport itu adalah Sim Suryon. Dalam dialognya, Sim Suryon yang berambut pendek mengatakan kepada Logan Lee jika dia ingin menemui seseorang dan mengajak Logan Lee pergi bersamanya. Siapakah yang akan ditemui Sim Suryon? Hal ini kembali menimbulkan pertanyaan besar. Ada sebuah foto yang tersebar yang menunjukkan seorang wanita berambut pendek yang berada di mobil sport yang sama dengan yang dikendarai Sim Suryon. Foto wanita tersebut diambil dari belakang, dan seperti yang kita pikirkan wanita tersebut terlihat seperti Oh Yoon Hee yang menumpang di mobil Sim Suryon. Lalu apakah orang yang ditemui Sim Suryon adalah Oh Yoon Hee? Jika memang orang tersebut adalah Oh Yoon Hee, Apakah ini berarti Sim Suryon adalah orang yang menyembunyikan Oh Yun Hee selama ini? Jika dilihat lebih detail lagi, mobil yang dikendarai oleh Sim Suryon dan wanita tersebut terlihat sama mulai dari model hingga warnanya. Selain itu, lokasi tempat mobil tersebut juga terlihat sama dengan tempat Sim Suryon mengendarai mobil tersebut. Bahkan jika kita perhatikan lebih detail baju yang dikenakan orang tersebut terlihat berbeda. Karena Sim Suryon terlihat mengenakan sebuah kemeja, namun wanita tersebut mengenakan sebuah baju berenda. Bagaimana menurut kalian apakah ini adalah Oh Yoon Hee? Menurut drama update wanita tersebut adalah Sim Suryon dan bukan Oh Yoon Hee. Hal ini terlihat dari foto selanjutnya, di mana terlihat Logan Lee dan Sim Suryon berjalan berdua di atas bukit. Logan Lee terlihat mengenakan baju berwarna biru muda, sementara Sim Suryon terlihat mengenakan rok berwarna biru dan kuning serta shawl renda berwarna putih tulang. Shawl renda tersebut terlihat sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan wanita yang terlihat mirip dengan Oh Yun Hee tersebut. Selain itu jika kalian lebih jeli lagi, wanita tersebut berada di tempat duduk supir bukan tempat duduk penumpang. Pada foto sebelumnya Sim Suryon adalah orang yang menyetir, dan jika itu Oh Yun Hee semestinya wanita itu duduk di kursi penumpang. Jadi wanita tersebut adalah Sim Suryon bukan Oh Yun Hee. Lalu siapakah orang yang akan ditemui Sim Suryon? Menurut drama update, orang tersebut memang Oh Yun Hee, namun bukan Oh Yun Hee yang masih hidup. Kemungkinan Sim Suryon akan pergi ke pemakaman Oh Yun Hee dan mengatakan kepada Oh Yun Hee jika semuanya telah berakhir. Jika kalian ingat beberapa drama Korea menampilkan pemakaman yang berada di atas bukit, dan biasanya tempatnya terlihat indah seperti itu. Jadi sepertinya Sim Suryon dan Logan Lee akan mengunjungi makam Oh Yun Hee. Selama ini kita juga tidak diperlihatkan tempat di mana Oh Yun Hee dimakamkan. Jadi ini mungkin adalah lokasi di mana makan Oh Yun Hee berada. Karena semua konflik telah usai, dan Jo dan Tae juga telah meninggal serta Chon So Jin akan segera mendapat balasannya. Maka setelah semua hal itu selesai, Sim Suryon pasti memberitahu Oh Yun Hee jika perjuangan Oh Yun Hee tidak sia-sia.